τα ιατρικά. Χεν, ο χειρουργός. Δύο, ο οδοντιάτρος Τρία, ο ακτινολόγος. Τέσσερα, ο οτορινο λαρουγγολόγος. Πέντε, ο οφθαλμολόγος. Έξ, το ασθενοφόρον. Επτά, ο ουρολόγος. octo to pharmacon to iama enea to kataphoton deca he maya he maieutria hendeca to pharmakeion to pharmacopoleion to pharmacopoleion dodeca ho pharmacopoles ho pharmacopoios TRIACAIDECA TO NOZOKOMEION TESERACAIDECA HO GUNAICOLOGOS PENTECAIDECA TO PROSTAGMA TU IATRU HE SUNTAGE TU IATRU HECCAIDECA HE NOZOKOMA HO NOZOKOMOS HEPTACAIDECA HO ASCENEES